życie jest jak... World of Warcraft. Niby masz fajne itemki i wysoki level, ale w każdej chwili ktoś może ukraść ci konto. No a po co to wszystko mówię? Nie wiem. Ale myślałem, że tutaj miałeś ekspić.